अफगानिस्तानी मूल की माने जाने वाली आम प्रजाति नूरजहां के गिने चुने पेड़ मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कट्टीवाड़ा क्षेत्र में ही पाए जाते हैं पिछले साल इल्लियों ने नूरजहां की फसल बर्बाद कर दी थी अपने भारी भरकम फलों के चलते आमों की मलिका के रूप में मशहूर नूरजहां की फसल पिछले साल इल्लियों के भीषण प्रकोप के चलते बर्बाद हो गई थी लेकिन आम के इस दुर्लभ किस्म के मुरीदों के लिए एक अच्छी खबर है की मौजूदा मौसम में इसके पेड़ों पर फलों की बहार आ गई है अफगानिस्तान मूल की माने जाने वाली आम प्रजाति नूरजहा जहाँ के गिने चुने पेड़ मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा क्षेत्र में पाए जाते हैं नूर जहाँ के फल तकरीबन एक फुट तक लंबे हो सकते हैं इनकी गुठली का वजन ही 150 से 200 ग्राम के बीच होता है नूर जहाँ के फलों की सीमित संख्या के कारण शौकीन लोग इसकी तब की ही बुकिंग करा लेते हैं जब ये डाल पर लटक कर पक रहे होते हैं मांग बढ़ने पर इससे केवल एक फल की कीमत पाँच सौ तक भी पहुंच जाती है इंदौर से करीब 250 किलोमीटर दूर कट्ठीवाड़ा में इस प्रजाति की खेती के विशेषज्ञ इशाक मंसूरी ने बताया इस बार मौसम की मेहरबानी से नूरजहाँ के पेड़ों पर खूब फल लगे हैं लिहाजा हम इसकी अच्छी फसल की उम्मीद कर रहे हैं उन्होंने बताया कि नूरजहाँ के पेड़ों पर जनवरी से बोर आना शुरू हुए थे और इसके फल जून के आखिर तक पक तैयार होंगे इस बार इसके एक फल का औसत वजन 2.5 किलोग्राम के आसपास रहने का अनुमान है बहरहाल फिलहाल ये बात चौंकाने वाली है कि किसी ज़माने में नूर जहां के फल का औसत वजन 3.5 से 3.75 किलोग्राम के बीच होता था जानकारों के मुताबिक पिछले एक दशक के दौरान मानसूनी बारिश में देरी अल्प वर्षा अति वर्षा और आबो हवा के अन्य उतार चढ़ावों के कारण नूरजहां के फलों का वजन लगातार घटता जा रहा है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण आम की इस दुर्लभ किस्म के वजूद पर संकट भी मंडरा रहा है मंसूर ने बताया कि गुजरे बरसों में कठीवाड़ा के बाहर के इलाकों में कई लोगों ने नूरजहां की कलम रोपी लेकिन ये पौधे पनप नहीं सके उन्होंने कहा आम की प्रजाति मौसमी उतार चढ़ावों के प्रति बेहद संवेदनशील है इसकी देखरेख उसी तरह करनी होती है जिस तरह हम किसी छोटे बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं पिछले बरस नूरजहां के कदरदा बहुत मायूस हुए थे क्योंकि इल्लियों के भीषण प्रकोप के चलते इसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी मंसूरी बताते हैं कि पिछले साल इल्लियों ने अचानक हमला बोला और नूरजहां के बोरों को फल बनने से पहले ही चट कर लिया और फसल का नामो निशान बाकी नहीं रहा इस बार नूरजहां की अच्छी फसल से उत्साहित मंसूरी कहते हैं कि इस साल मौसम की